Kwiveki yeshumi sisebenza nge-3 d objects ze sisebenze nangeepattern zegeometry. Kwisuku lokuqala ke sisajonga izinto ze-3 d. Kwisuku lesibini sakha ngeblock. Kwisuku lesithathu nelesine sijonga iipattern zegeometry. Masijonge ke. kusuku lokuqala senza ntoni kusuku lokuqala sisahleli i-three d objects ngobukhulu bazo ngeembuso zazo sijonge ezingqukuva njalo njalo ze ke ngoku sikhangele apha eklasini ziintoni ezifana neebhokisi ziintoni ezifana nebhola mamela ke bantwana bam kudala sithetha ngezi books ne nee-shapes zethu ngoku ndicela sizisote ngokweekhalazi khawusote ishape yakho ngokweekhala yakho ngokweekhala yayo uthi awugqiba undixelele uba zinja injani iphe enye uyisotileyo iphe enye nayo ezifanayo yithathe noba komnye umntu yithathe noba komnye umntu yithathe noba komnye umntu ezifanayo kusuku lesibini sakha imilo sisebenzisa iibhloko zethu Bayakopa ke abantwana, wenza imilo kuqala ze abafundi bakope zabo. Baphinde basebenze ngababini apho omnye enze yakhe imilo, omnye akope uba yenziwe njani le milo aze naye ayenze. Yenza. Zama. Yenza. Dibanisa. Ah, ndiyazi. well done uyenzile ne well done. good very good refil kwisuku lesithathu ubiza abantwana ze benze iphetini niqaphele uba yeyiphi le phetini bayenzayo kwaye yeyiphi elandelayo emveni koko ze ke ngoku nenze kwa ezi phettins nisebenzisa imilo umzekelo ungasebenzisa isikwere ungasebenzisa unxantathu ungasebenzisa isisangqa esikhulu ungasebenzisa isisangqa esincinci esimibala eyahlukileyo cela uthi wena ne wena beka izandla zakho esinqini heke ntombi nefika entloko izandla zakho entloko he ezakho zibe sesinqini ya okay khandixelele yinto noyiqaphelayo kule phethini yethu f hayi ndicela ndiyabona ndithe eva ke ueva nankya okay uthi ababini babeke izandla esinqeni ehe ubusithini wena um kunga ababini babeke izandla phi entloko so lo ziphi izandla lo ziphi izandla lo ziphi izandla lo ziphi izandla aha ndifuna ucinge ke ngoko ehe iza kuday four apho ke sakha kwakhona ii-patterns sisebenzisa iibhlokho zethu umzekelo ungathi ibloko yakho eorange kukuqhwaba uthi ibloko yakho eblue kukungqisha yaqonda nenze ke le pattern siyaqhwaba siyathini inga xa sifaka ublue siyangqisha